Na, jó gyerekek, folytassuk a részeket. 8 perc és előzőt egy, befejeztem. most már lehet menni, egy ilyen könnyű volt. Oh! Ám vagy de figyelj? Ó, ott, van egy titkos út. Ah, mit kell. rohadt büdös nehéz ez az egész. Rohadt meg. Ó, gyerek! Csinálsz retkedét! Csinálsz egész pár nagy ugró kötél, vagy mi? De hogy gyerek, visszalódom innen. Ennyi itt jó. ennyi. Ha, mi ez ugráló kötéles pálya? ez? És ide van könnyű megoldásod. Ez? Hát gondolom. Nem hiszem, hogy lenne izé. Itt más jobb ötlet. Jó, gyerek! megtaláltuk a titkos. Ne vegyük fel a titkost. Ugorjuk át. Vegyük fel. Oh, ah, ez az! Na, próbáljuk meg úgy. középen, jobbra, balra, 22, Cool! Most nem egy dislike-ot adott. Most egy like-ot. Jaj. Már csak kettő? Kettő? Basszátok meg, hát már 68 ringem volt gyerekek, 68 a titkos pályában, 60... 645 Nem baj, nekünk már volt 65. De mi az, mi az a galokötéles pálya? kötél. De ez egy ugráló kötél, ez nagyon. Na az az. Effőt. Sonic! Több Mario 63 szerintem már nem. Ez... Sonic, szerintem Sonic az sokkal jobb, mint a Mario. Csak direkt mondta. Direkt! Direkt történt. Nem hiszem, hogy az valóságban is megtörtént volna. Valóságban ez nem történhet meg. Jó jó. Itt van TV. Face, téz! Gyere már utánam, téz! Mit csinálsz? Nem is utánam jössz. Te vagy, vagy ezen. büdös nász. Téz, ugrod a büdös anyádat, a büdös geci. Téz! Kuhadjon meg a büdös kúram anyjába, és mit esel? Mit esel? Azért már, baszom, mi ez? Ez... Maj! F5-öt akartam megnyomni, de helyette F8-at nyomtam meg, úgyhogy pedig már ott volt az a izé ninjagós figura, vagy mi a picsa. Igen, de föl, föl, tudod mi? E főt. Föl ki a fasz. Ő egy ugyanolyan bábú. Megint egy rohatizés pálya. Egy rohatizés. Mint a Sonicban. Ezt a büdös, gratkes, büdös életbaszta meg ezt a pályát. Na jó, gyerekek, végre kivittük ezt a pályát, örüljetek, mivel még a titkos pályát is kipróbáltuk. Ezzel sajnos nem volt boss. Oh! Köszönöm. Tű. Jaj, nem mondom ilyen szorpályákat ad játék. Sonic lába! Megvan. Gondolom ezen. Aj! Mi ez a fáj, gyerekek? Ez, ez itt mi a... Ó, gyerekek, én... Mi? Ez egész pályán nagy szar. Ezt kell, hogy mondjam. Nagyon szar a készítő. Szar ember. Fú, fú, fú, fú. F5. Szép! Nem tette. De mit csinál? Te tézd! Tézd! De ez mi? Minek kell? Nem kell nekünk. Itt hát a föt. Mondjuk. Mondjuk leesni. Lehetnénk a gyerekek már a titkos pályára. Megvan már annyi. 57 effőt. Csak nem találom a izét. Úrnak bajnok lesz az eddig rögnezett busszal, mint Gergő. De nem kell megmutatni, majd meglátom. Ennek lesz a legnehezebb buszja. Gyerekek, fölkészültetek? Voltak ti a gondolom. Ne így már, ne így dobáljam, már te bunkó. Hát ők egy bunkó. El is köszönöm. Dodge. De Ádám, itt, itt, itt mi a picsámat? Ide, Ádám itt hogy? Amúgy. Amúgy, én neked. Szünet. Ne beszélj. Jó? Nyolc van. Nyolc van kell gyerekek, gyerünk, gyerünk én magamnak. Hányat kell megfelelni? És mikor lesz vége? Ma, alig nem is bírom nyomkodni a belentét, annyira sokat vettem már föl.